بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين aslida qazo namozi haqida e, ustozlar imom domlalarimiz juda ham ko'p marotaba gapirib tushuntirib o'tib bo'lishdi xalqimizda qazo namoz haqida qazo namozni qanday o'qilishi haqida qazo namoz o'zi nima u degan umumiy kayfiyat umumiy ma'lumot paydo bo'lib bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi ammo hali ham qazo namozni qanaqa o'qiladi qazo namoz o'zi nima uni tartibi qanaqa bo'ladi buni bilmaydigan e, kishilar juda ham ko'pligi uchun bu haqda bir to'xtalib o'tishlikni lozim topdik avvalo alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda e, bizga namozni o'z vaqtida farz bo'lganligini alohida oyat bilan buyurgan ya'ni namoz bizga kitaban mavqutan bo'lib ya'ni vaqti belgilangan tarzda farz bo'lganligini alloh taolo belgilab bergan namozni vaqti o'z vaqtida farz qadim ulamolarimizda ya'ni salaf ulamolarida payg'ambar alayhissalotu vassalom va ulardan keyingi davrdagi mo'min musulmonlarning hayotida qazo namoz degan tushuncha deyarli bo'lmagan odamlar bir vaqt namozni qazo qilishlikni o'lim bilan teng deb bilgan namoz shu darajada dinni musulmon shaxsning hayotini asosini tashkil etgan musulmon odam namozini qazo qilmaydi ammo bir kishi bir muddat bir davr namoz haqida ma'lumoti yo'q edi namozning farzligini tushunmadi ma'lum vaqt o'tgandan keyin endi u namozni boshladiyu o'tib ketgan qazo namozlarni ham o'qimoqchi ana ana shu odamlarga qazo namozi haqidagi ma'lumotni hozir aytib o'tamiz payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislarida uchta vaqtda namoz o'qishdan qattiq qaytarganlar kun chiqish arafasida ya'ni ertalab bomdodda o'qidik oftob chiqishdan bir necha daqiqa bir daqiqa ikki daqiqa oldindan to kun chiqib ko'tarilguncha bo'lgan davr oftob tikkaga kelganda zavoldan oldingi qiyomda bo'lgan davri uchinchisi kun botish kun botiy deb turgan payti ya'ni botishga yaqinlashib turgan bir paytdagi holatda mana shu uchta vaqtda namoz o'qishdan qaytarganlar musulmon shaxs mana shu uchta vaqtdan boshqa hamma vaqtda qazo namozini o'qiyveradi boshqa hamma vaqtda qazo namozini o'qisa bo'ladi deylik bir odam ertalab bomdod namozini masjidda namozini o'qib bo'ldi hali kun chiqishiga ancha vaqt bor qirq minut bor yarim soat bor bir soat bor u odamga o'sha kun chiqishidan oldingi vaqtgacha bo'lgan davrda qazo namozini o'qisa bo'ladi ikkinchisi bir odamni masalan e, asr namozini o'qidi asr namozini o'qigandan keyin to kun botguncha bo'lgan davr anchagina vaqt bor ana o'sha qazo namozi bor odam namoz o'qigisi kelsa asr namozidan keyin ham qazo namozini o'qiyveradi ana shu narsaga e'tibor berish kerak endi qazo namoz o'qishda tartib muhim ya'ni ertalab bomdodni birinchi o'qiydi ikki rakat farzini peshinni to'rt rakat farzini o'qiydi asrni to'rt rakat farzini o'qiydi keyin shomni uch rakat farzini o'qiydi undan keyin xuftonni to'rt rakat farzini va oxirida uch rakat vitrni qazosini o'qib qo'ysa inshaalloh bir kunlik qazo bo'lgan namozlarning qazosini o'qigan bo'ladi mana shu yo'sinda bir odamda uzoq muddatli qazosi bo'lsa bir kun kamaytirib ikki kunligini kamaytirib bir necha muddatligini kamaytirib kamaytirib oxir oqibatda qazo namozlarini tugatib olishligi kerak shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak ayrim e, kishilar e, man bularni ahli ilm deb atamayman sababi e, bular chalg'ituvchi kishilar qazo namozni musulmon odamga o'qishlik lozim emas deb aytadi unday emas ya'ni qazo namoz har qanaqa holatda musulmonning zimmasida turadi musulmonmidi musulmon bo'lib tug'ilganmi endi u namozni boshlagan davridan oldingi davrdagi qazoni albatta o'qish kerak o'qimasa zimmasidan ollohni huzurida qoladi uni qabul qilish qabul qilmaslik gunohini kechirish kechirmaslik ollohning huzurida allohga havola ammo muhim bir narsa bor u ham bo'lsa namozni qazo qilib ollohning huzuriga borgan odamning ahvoli yengil emas shuni esdan chiqarmaslik kerak vallohu alam bissavob